коллектордук кыймылдаткычтын үч негизги агрегаты статор ротор жана коллектор Дес коллектордук плиталар коллектордук огунга бекитилет аларга ротордун орогучтары шеритилген эки көмүр щёткалары пружиналар аркылуу коллектордук пластинкаларга бекем басылган ротордун оромуна берүүчү чыңалуу щёткаларга ток булагынан берилет